მოემზადე მომავლისთვის. მოემზადე დასაქმებისთვის. სამოტივაციო წერილის მომზადება. ზოგი დამსაქმებლისთვის გააცხოთელების მისაღებად რეზიუმე საკმარისი არ არის და მასთან ერთად სამოტივაციო წერილის გაგზავნასაც ითხოვს. ხშირად მას მეტ ყურადღებასაც უთმობენ, ამიტომ ყოველთვის კარგად დააკვირდით დამსაქმებლის მოთხოვნებს და წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალს. და მაინც, რა არის სამოტივაციო წერილი? მარტივად რომ ვთქვათ, სამოტივაციო წერილში ნათლად და დამაჯერებლად ვამბობთ, რატომ დავინტერესდით ამ ვაკანსიით და რატომ უნდა აგვირჩიონ ჩვენ. როგორც რეზიუმეს შემთხვევაში, აქაც არსებობს რამდენიმე წესი, რომლის დაცვაც ეფექტური სამოტივაციო წერილის დაწერაში დაგვეხმარება. პირველ რიგში, უნდა გვახსოვდეს, რომ სამოტივაციო წერილი გვაძლევს შესაძლებლობას ვაჩვენოთ დამსაქმებელ ჩვენი უნარები, მაგრამ ცხადია იმავეს დაწერას, რაც რეზიუმეში უკვე დავწერეთ, აზრი არ აქვს. ამიტომ სამოტივაციო წერილი უნდა გამოვიყენოთ იმ უნარებისა და გამოცდილების უფრო ძლად აღსაწერად, რაც რეზიუმეში მოკლედ აღნიშნეთ და ეს ყველაფერი გავამყაროთ კონკრეტული მაგალითებით. სამოტივაციო წერილი თუნდა ვაჩვენოთ თუ რა კავშირია ჩვენ დამსაქმებელსა და მის მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიას შორის და რატომ არ ჩვენ შესაბამისი კანდიდატი. როგორც რეზიუმეს შემთხვევაში, ეფექტური სამოტივაციო წერილის მომზადებაში ვაკანსიის კარგად გაცნობა მოვალეობების გააზრება და დამსაქმებლის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოძიება დაგვეხმარება. ამ ყველაფერზე დაყრდნობით უნდა უპასუხოთ შემდეგ შეკითხვებს. რატომ მინდა ამ კომპანიაში მუშაობა? რატომ ვარ მე შესაბამისი კანდიდატი? და მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებთ სამოტივაციო წერილის წერას. როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი? სამოტივაციო წერილის შემთხვევაშიც დასაწყისშივე უნდა დავწეროთ ჩვენი სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია. აქვე უნდა მიუთითოთ ვაკანტური პოზიციის დასახელება და დამსაქმებელი. გირჩევთ რომ დაიწყოთ წერილი მიმართვით. სამოტივაციო წერილის სტრუქტურა შეგვიძლია სამ ძირითად ნაწილად დავყოთ. პირველი პარაგრაფი. პირველ რიგში ჩვენი თავი უნდა წარვადგინოთ და აღხსნათ, თუ რატომ დავინტერესდით ამ პოზიციით, რატომ არის ჩვენთვის ეს საქმე და კონკრეტულად კომპანია თუ ორგანიზაცია, სადაც დასაქმება გსურს საინტერესო. აქ ერთმანეთთან უნდა დავაკავშიროთ ჩვენი мотиваცია და ვაკანსიით გათვალისწინებული კონკრეტული მოვალეობები. მაგალითად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა საქართველოს ისტორიული ადგილების სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის გაცნობა და ხშირად მოგზაურობ საქართველოში უცხოელ სტუმრებთან ერთად. სწორედ ამიტომ დავინტერესდი ტურისტული გიდის პოზიციით თქვენს კომპანიაში, რომელიც ტურისტებს მსოფლიოს 9 სხვადასხვა ქვეყნიდან მასპინძლობს. მეორე პარაგრაფი. შემდეგ უფრო ვაკონკრეტებთ, რამდენად გვაქვს ყველა საჭირო უნარჩვევა, რაც კონკრეტული სამუშაოს შესრულებაში დაგვეხმარება და ამას გამოცდილებით ვამყარებთ. მაგალითად, შეგვიძლია დავწეროთ 1. რეგიონის ისტორიულ მუზეუმში მოხალისედ მუშაობისას მივეჩვე რთული, კომპლექსური ინფორმაციის მარტივად და სახალისოდ უცხო ენაზე მოყოლას. ამის გამო წლის მოხალისედაც კი დამასახელეს. მესამე პარაგრაფი. ბოლოს ყველაფერი უნდა შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რატომ ვარ შესაბამისი კანდიდატი და რა სარგებელს მოუტანთ დამსაქმებელს თუ სამსახურში აგვიყვანს. მაგალითად, ვფიქრობ, ჩემი გამოცდილება მარტივი კომუნიკაციის უნარი, უცხო ენის საუკეთესო ცოდნა და მაღალი мотиваცია დადებითად აისახება კომპანიის განვითარებასა და პროგრესზე. როგორც დასაწყისში, ისე დასასრულს დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც შთაბეჭდილებას მოახდენ დამსაქმებელზე. ამიტომ წერილის ბოლოს ხაზი უნდა გაუსვათ ჩვენს კეთილგანწყობას. მაგალითად, მადლობა რომ დრო დამითმეთ პატივისცემით და თქვენი სახელით სანამ სამოტივაციო წერილს დამსაქმებელთან გაგზავნით, უნდა გადავხედოთ და დავწმუნდეთ, რომ პროფესიონალურად გამოიყურება. რეზიუმესთან თანხვედრაშია, პარაგრაფები გამოყოფილია ერთმანეთისგან, აქვს სტრუქტურა და შესაბამისი ფორმატი და ტექსტი არ არის გრამატიკული ან ორთოგრაფიული შეცდომები. ბოლოს კი გაგზავნამდე ყოველთვის კარგია თუ სამოტივაციო წერილს წავაკითხებთ მეგობარს, ოჯახის წევრს, მასწავლებელს ან მენტორს. უცხო თვალით წაკითხული ტექსტი და კომპეტენტური შენიშვნები მის დახვეწასა და სრულყოფაში დაგვეხმარება.